Thank you. Она растянутая, она уже лежит, она уже готова. Размотала. Как-то интересно, почему-то на дне Тихо, не ругаемся, не ругаемся, не ругаемся. Косит, косит, косит. Блин, ты весло можешь это самое? Подожди, подожди. Не попадаем, не попадаем, попадаем. Давай, давай, давай, давай, давай. Оп. Э -э -э -э. Константин. вроде как на глубине. Чик, чик, чик, чик, чик. Щука леталась, леталась щука. Ну ладно, один-один. Гол просто мотала. Дальше сил не было, наверное. Кончились. А что там будет, мы не знаем. Только не за корягу, только не за корягу. Тоже. Э! Очередная размотка. Попытка номер 4. Да. Пока что щука выигрывает со счетом 2-1. <laughs> Вот, смотрите, блин, вот она как бы натянута так-то, да. Интересно. Ушла на глубину. Так. Все в ожидании чуда. Чик. есть что-то, что-то есть. Вопрос. Эй, меня-то не надо брызгать. Опс. Окушок. Окушок. 2-0. <laughs> Виталик Руко. Вторая попытка. Ну что, нормально такая. Килошечка. Да. Ну что, котечное большое мы сегодня заканчиваем на тебе рыбачить. Да, Виталик? Да. Не порадовало нас она? Ну почему? Три рыбки сегодня без сторожки? А четыре. Четыре, да. Вчера две рыбки. Да. Чу. Хорошо. Не требуйте много от природы? Да, конечно. Она не успевает восполняться под наши желания. Красивое озеро. Ничего не забыли. Ничего не забыли. Ничего не забыли. Ничего не забыли. Никого не езжай ничего не бойся. До свидания, котечные! Черные! Все, давай. Ну, процесс нравится. Виталий, <laughs> все, оставляй.